Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Σε ταψί 36 εκατοστών με αντικολλητικό χαρτί βάζουμε ένα φύλλο. Το αλήφουμε με βούτυρο. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Σκεπάζουμε με ακόμα ένα φύλλο και βουτυρώνουμε. Τοποθετούμε ακόμα ένα φύλλο. Βάζουμε όση σπασμένη φέτα θέλουμε. και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι που να μείνει ένα φύλλο. Βουτυρώνουμε καλά το τελευταίο φύλλο και γυρίζουμε τις άκρες προς τα μέσα. Βουτυρώνουμε περιμετρικά σκεπάζουμε με το φύλλο που έχουμε κρατήσει και γυρίζουμε τις άκρες προς τα μέσα. Κόβουμε σε κομμάτια τα βουτυρώνουμε καλά και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Η πίτα είναι τραγανή, αν θέλουμε να μαλακώσει προσθέτουμε γάλα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!